san'atda bo'lishadi biroq qo'shtirnoq ichidagi ayrim san'atkorlar ham borki ularning asl maqsadi sidqidadan xizmat qilib insonlarning kayfiyatini ko'tarish emas balki birovning ovoziga og'iz qimirlatib pul topishdan iborat bizningcha esa asl san'atning bahosi bo'lmaydi anglaganingizdek hozirgi sahna ko'rinishimiz aynan qo'shtirnoq ichidagi ayrim san'atkorlar to'g'risida agar tayyor bo'lsanglar boshlaymiz ketdik murakkabat emas muborakbod bo'ladi adashmagin faqat tamiraman voy shunman qara uy ahvolini qara okasi shunaqa ham bez porядка bo'ladimi ha tarayingini sizib ketibdi ishlaydimi kecha xotinim bilan urushib qolgandimda o'shanga hammasini yotibdi shuring qattiq janjal bo'libdiyu a divanlar ham sinib ketibdi okasi <laughs> ayo divan yarashib bo'lgandan keyin sindi bitta sakraganda sinib ketdi demoqchi edim to'xtanglar sizlar kimsizlar o'zi okajonim bunaqa guruhi chiqib tashladi har holda mingta kelmadi biroq Artsiz artist qanaqa artist voy voy tanimadim voy biratanim tanishib nima tanimaysiz biz biz izigiz ismli oke? odamiz aka biza borib Şuranın litsenziyle bağımız yoğundu. Litsenziye dedi O ki canım hazırgi kunda de. bilan koydu pasport bo'lganda bizda litsenziya bo'lmaydi. jonim mol qo'y qattagi biza qattamiz oda nerish qilmayman qo'y qo'y shundayni och qo'y qani tur ha ho'p yaxshi chiqayorasan bitta bo'lsa ado qildi

Sen Cahangir Ateş Arif Üstü'den saçımı ödüler. Şimdi bizi geçirgen de öke. Ben bana zor kit var. Давай, taktik işleri var. Kit var. Başla. Yaşlı, yaşlı, yaşlı, mullasi okasi biz beshora san'atkorlarni uyga olib ketadigan narsasi ikkita tishlangan olma yarim magnishkusi yarim tomon bu narsalar bilan bola chaqamoqi bo'ladi okasi yana militsiya chaqiraman deysiz endi bir kami yaxshi niyat bilan to'y o'tkazaman deb muzga yaxshi qatga ketasan hachab uch to'rtta narsasini o'g'irlab ketdiyu tirikchilik nima bo'ladi qayerdan bilsa chaqirishini o'zim bilasiz oma chaqiradi to'xtanglar asbobingni og'zimdan ol iltimos haligi bugun bulbul qushimni tug'ilgan kuni edi shuni nishonlasak bo'lmaydimi Voy, bulbul qushingiz ekan, aka bizda bor-ku. qushi mushu it haligi eshak eshak hamma hayvonlar to'yini o'tkazib yuborganmiz aka biz hayvonlar to'yi yoda tugul kuyov salom ashilay bitti qaniga qolsa qaniga o i n a b yurgandirdek qattiqdek qattiq Bang, go check this out. ودوزوا عليه كيلي كيلي معوز محمد عايش كيما خميله عايش كيما الولد ولد روزي اوجد Şu var ama. Şu var. Dur dur dur. largometrajli film sostav bilan tanishtirib o'tsam bu qizimiz shahlo bizga keladi buni shala deb chaqiramiz aynan akasi bu qizimiz zirabga ko'rsatuvga qatnashdi zirabga ko'rsatuv ham yopilib ketdi sababi shala televideniyadan so'zini qo'ygani uchun keyin akasi pianistimiz spinka naychimiz lurik dorashimiz shurik kim 来，香。 xazinani yo'talib olib xizmat haqisini qo'ying aka o'zi ichib pulga berasizlar yep qimmat emas aka mana pianistimiz smenchi raqqosa doirachi hofiz hammasi bo'lib bir million so'm raqqosasiz qanchadi ikki yuz ming so'm raqqosa ko'p olarkanda ichimizni eng ko'p oladigan mana shu bo'ladi bitta Сибер и наряда хона бо. Эй, эй, эй. Эй, ты красаналады ли? Си. Нема so'ldan sol sol polaroid baland so'ldan keyin nima keladi? Muzikant bo'lib turib so'ldan keyin nima kelishini bilmaysan. Nima? Voylar. Voylar. Jinni. Endi akasi, bulbuliz katta bo'lsin. Sizga o'xshab, latta bo'lsin, bizga o'xshab shartta bo'lsin. Hadi ketdik. Shankar I am a disco olimpiada qo'shiq voy siz sizlar raqsga tushib o'ynasanglaru doiramni e, yuz to'g'rigacha aka o'ynashingiz yoqdi menmi yo siz o'ynashingiz o'sha menda sizga sizdan iltimos akasi akasi so'ridan endi bu jononga bordim-da. ketdik Ey! qanaqa janon hali siz janonga boradigan bo'lib qoldingizmi mana sizga jon voy jinni voy ikkinchi marta ham asbobni sinib qoldi endi janonga boradigan jinni jinni ishlaydi sani xavotir qilma kichkina asbobim bor kichkinasi bormi mana qara ham kichkinasi bor bir janonga bordim qo'shiq ismi yo'q ahmoq unda shu qo'shiqqa meni ismimni qo'yib aytsam rashk qilaman voy mashinaga qo'yib yuborib yetgan shuni qo'yib yuborib yetgan seni Men bunga qo'yishga qo'yganman Voy, inson qo'shiq dabdalasi chiqib qoladi hozir qo'y qo'y aziz do'stlar kechirasizlar san'ati tugashi Como que é que qo'y u o'qib qolmay qoldi ichimni man senga necha marta aytganman bu gap bo'lmaganga o'qingni ishlab turmagin men mana shunaqa o'qing chiqib qoladi og'zimda Mana o'qib bor men men sizga yuz dollar shali senga qistirdilar nima deyish kerak akaga to'san ishli besh yuz qirq yetti to'qson yetti o'ttiz qara bizaga pul berib turasanu qarzga o'sha berganingda biz nima deymiz voy rahmat ana endi bitta zamonaviysidan bo'lsa iltimos maykl jekson bittimi boy tabirli qisib chiqyapti desam teskari shu olsan Anybody go? Listen, I love it. Listen, I love it. Listen, I love it. Anybody Иванович, Машин! Стоп! Rakosa gitti. ne sizgen 100 dolar. Vay be har oynamadı mı? Kira oynayız. Bakacağım. Hemen başıma yanık abi. Ooo kanit muhtesiyen bölette bakacağım. Bize rağamız. Bir rağamız. En

Bu hammasi bor. 9900 bor, hammasi bor. Endi bizga farqi yo'q. Men batar olmasdim.